kegiatan uh, anggota paguyuban di Ngelata Ngelata uh, di arah Ngelata Bendungan Ngelata uh, eh, Pekalongan ini kita akan coba untuk menguak misteri uh, apa yang ada di bendungan Ngelata daerah Pekalongan ini sama pengasuh paguyuban ini ini Kota dan anggota paguyuban malam hari ini kita mengadakan eh, penguatan uh, misteri yang ada di letak yang ada di letak nah ini malam hari ini uh, menggunakan eh, mediator Bapak Darmo uh, eh, ular <clears throat> karena kita bisa uh, saksikan dari gerakannya Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak cerita cerita ada ya Assalamualaikum Mbak sing metu teh kene buntung teh entek ono dari Assalamualaikum Mbak jenengan Mbak aku sing Kita orang tua. Kehadirannya kulo badi tim ngertos sedatin panjenengan. Ingkang kemrikin niku wonten nama sewu wonten korban-korban itu memang kelerasan sangen dengan Tanpa memang pripun Mbah, kalau pengen ngertos cerita jenengan Mbah. Maka jenengan, tanda jenengan. Dan jenengan tapi kapasitasnya apa Mbah? اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد saudara ya sudah langsung dimasuki oleh eh, pasal dan berpindah ke dalam tubuh Pak Darno tadi ada di dalam tubuh uh, saudara Oyek sekarang dipindah dan ah. masuk ke dalam tubuh Pak Darno. Jenengan penghuni mriki Bu. Jenengan ingkang ten pundi Bu dalemipun panjenengan niku jenengan ingkang nami sinten jenengan? Hmm? Mboten perlu mengertos. jenengan sing biasa ngana ke baca buka korban itu, jenengan oke bukan masalah apa jenengan kok nyuwun korban itu Mbah ya disakiti ini apa pripun ini disakiti zamane jenengan gadis napa pripun Beres nopo? Pak, benar laris pak? benar? Iya, beres. Beres ya. Benar laris ya. jenazah <laughs> dicemplung teh abnat mergo aku tegar karo sombong baik cara dendam jenengan tegar aku bocah sing bagus hmm. bocah sing suci kanggo dampingi aku oh kados niku mbak sak akeh-akeh hmm, jenengan kados niku mboten bener ta mbak dari sopo? Dari pulau. Monggo. Nggih, nek jaran kula jenengan mboten bener. Apa ada nek atiku kuwi senambar? Bisa, Mbah. Tambane tambane apa, Mbah Singgah? Aku takon malah takon. Tambane apa? Tak tambane jenengan. Kowe iso nambani? Bisa aku. Apa jejal? Hmm? tapi jale apa tak kei? Aku takon kowe. eh Joko. Kan ora iso nambani. Tak tambane jenengan saya ini jenengan tak tambah saya saiki, tapi jenengan orang kenong ganggu warga sing atus satu sana gini Hmm? Mriki jenengan urusannya karena kulo jenengan. karena kulo jenengan urusannya kulo Jenengan tak ke tapi jenengan ampun ganggu warga mriki. Warga sing do atus mriki. Ampun nyuwun kurban jenengan. Bakal besok Hmm? Wis dadi kodrat sumpahku. Kula jenengan bang. Sak lawase. Panggonan ini tetep dadi penguasaan aku. Jenengan penguasa mereka padahal sing nguasani iki Gusti Allah Subhanahu wa taala, Mbah. Hmm. Gusti Allah Subhanahu wa taala yang nguasa iki. Aku ngerti. Gusti Allah Subhanahu wa taala yang nguasa. Jenengan urusan karo kula jenengan. Hmm? dengan urusan ada kulo nanya jenama temannya tak pindah saya begini. Oh, nanti ku bareng bisa nambani. Tak tambani, ini. tambah nih? jenengan, tak pilih apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna naqamatan alladziina la yu'minuuna bil akhirati jazaa'an maghfuran. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna naqamatan alladziina la yu'minuuna akhirati ربك سيودع rasa undang-undang kamu gitu. rasa undang-undang kamu gitu. tak pindah ke pesa kuja kapesa kwa tamina na ini ada lagi yang masuk bibirnya Pergi jenengan Jenengan pergi pergi Pergi bau Oke jenengan ibu e. Eh. Terus jenengan ibu e. Eh. jenengan pundi? Kuning hmm? kuning kuwi. Oh, kuning kuwi jenengan, eh, ibu e jenengan. Jenengan ya. hmm, suami, hmm? Aku wong rondo. Anakku siji diperkosa sing melane itu bejat. Ini jenengan ini selain dendam ngoten nggih. Dendam nggih. Dadi jenengan ngrewangi larene jenengan. Jenengan sepat ya tembriki terus napa jenengan buat kula pindah. Anggonanku nang kene. Tak pedol lah kene. Ora sing wani karo aku. Sepenekane piye jenengan orang ana sing wani karo jenengan bener aku tak rusak, wong wong Pindah kowe Pindah angkat bismillahirrahmanirrahim Baca idza al-Qur'ana Orang ngurusi kowe. Iki ya saya sebagai hati ini jenengan mboten pindah. Jenengan pasti diangkat karo main jenengan. Otak kandani gelem. Niku. Tak kandani gelem. Ora usah dengan dana aku, aku ada kasupan serbuan ya. Aku harus kenal. Hmm. Kenal Aku ada kasupan serbuan iki aku. Aku wis kenal. Sing hmm. jenengan tak kandani wega, jenengan tak pindah karo main. Tak bedol karo main. Aku. Hmm. Iya. Ombo gue kuwi kok dibedol ke priye? Bedol kabeh jenengan. Tak Nabi Sulaiman jenengan sing bedol omah. Aja. Hah? Aja. Nabi Sulaiman jenengan. Ah, aku wedi karo aku. Eh. Hmm? Aku wedi. Nabi Sulaiman sing bedol omah karo Aja. Jenengan Pak priye? Karep jenengan Pak priye jenengan? Isi Pak seneng korban apa jenengan Pak pindah nih? Aku rasa dipindah. Hmm? Orang saya pindah. Tapi kok diberi nyenan. Hmm? hmm? Aku diganti apa bae? Ganti apa bae seneng temen yang gak diganti. Hmm? Lah aku nih ganti anak ini ora. Hah? Aku lorotine. Ojo kaya kowe ra, kowe bocah sing ora salah di Zaman lu korban tapi korban sing wonge sama dhewe. Luru akeh kono. Hmm? Ya kuwi korban aku kuwi Rona aku kuwi. Rata-rata kuwi wong sing ngakiti wong wedok. Ya tetep tak jemplungke. Nek wong apa ya ora. Sembrono berarti sampean. Oh. Ya ora, sembrono. Aku bilani wong wedok-wedok. Jadi sampean sing ngakiti oke, okay. berarti sembrono sampean, no? Oh. Tapi tau nak kanjeng Nabi Sulaiman bae wis lah. Ya. Nah, tau nak kanjeng Nabi Sulaiman. Nanti pindah ke sampean tamat di rantai nang kono. Nah, ora usah, ora usah. Ora usah, ora usah. Aku ora pak nakal wis. Ora pak nakal sama janjine piye sebenarnya pak nakal kuwi? Hmm? Janjine piye sebenarnya pak nakal? Hmm? Ya kok nek mrene iki ora sak do neko-neko. Neko-nekone piye jejak aku pengen ngerti. Hah, coba wong wedokan mrene-mrene aku ora seneng oh kaya kowe berarti sampean cemburu kok okay? ya ora nah, ora-ora pria cemburu berarti sampean ki ya ora seneng hmm, terus ora seneng terus digawe korban karo sampean kowe oh iya tak joroke oh dijoroke sampean pengen joroke juga wah sering oh. kok joroke kok coba joroke aku lah dapat jalo tak joroke dapat tak uncalake sampean gelem aja hah aja lawan aku tak uncalake lho nggih tak lautan tangan kono. Aku wis biasane ke laut. Nah, iya makane kowe tak undang ibune nang. Iki dalane iki kita kan ke laut. Aku paham. Metu ngisor kita kan ke laut. Aku paham. Kamu karo buka iki biasa. Sampean kowe. Ya iya. Hmm, saya tak undang ya. Sampai jeneng Sulaiman, oh. Aku, Pak, Ya. Aku iya. baik, aku Aku Pak Lungo baik. Oh, negara janji Aku soalnya pengen gemes harus zaman. Lah aku ora nyalai kowe gemes. Hah? Aku ora nyalai. Aku sing kena kabeh korbane. Kanca sing di, kanca oh, Islam kancaku kabeh. Wah, iya ta. Wah, yo iya. iya, ta, yo ta. Sembrono sampean kurang gerak kerene nyong. Ya, Aku paham. Morak marik kok iki kurang ngurusi kurang Ora lagi Lah iki tak urusi tak pindah apa? Ora ene morak kopi kok iki jatuhan terus. Ya. Tambahane mau beri Ya kita tambahannya bismillah. Kita tambahane amen. Mari cuman paling berolos kado. tuh sembrono dipelani. Kita tambahane iki. Ngono sing sembrono ki jadi dipelani. Aja dipelani. Dimusnahke nang alam dunya. Ora bener. Sembrono karo sampean musnahke wong sing mustake wong kuwi kan, Gusti Allah. Yo ya, aku gak iso tak jorok-jorok bedo mati kok. Oh, nek sampean kowe tak cancang lho sampean lho. Aja. Tak cancang lho sampean. Hah? Aku ora bebas nek dicancang. Ngono. Sampean Pak bebas iki Pak sakarepmu. Tak cancang lho ki. Wong bebas nang kene. Wong kene aku. Tak cancang iki sampean. Aku satu tahun nang kene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا أراد yang شيئا أن يقول menghuni di bendungan Kelatak ini. Pak, dia mana bah? Ampun, manjalo beli sama. Ampun, Hah? Ampun, bisa men Pak kali ngalih hati ma bangunan kene, apa sampean Pak ngeribut nang kene? Aku ora pak pindah aku ora saya aku ora pak nakal wong. Saiki ini sampean pilih, ora pernah kali Pak mau sampean nguleno aku. kalau pangapuna kali kue kowe prenemen nek mentungi aku ati iya, belum aku ora pak mentungi kowe mergo iso iblis kok mentungi angel aku dapat apa nih? iki ana bapak ini iki ini bapake nek sampean macam macem-maceman ya, tak lebur sama aku ora malah kali ini leres mboten pak ngendikane pak leres aku ora malah kali ini pedoman jenengan Mas Ini jenengan apa cara kali ini selain mau putri jenengan siapa mana sih nang ini? apa di ini siapa mana hmm ono wujud jiwa atau wani kewan wani keliwa bayang gue cuma terus ya terus eh, ono kewan ayam kui nang tengah kuno kurwa kuno nang ya, hmm. ini terus ada wani juga terus siapa mana Ojo pemilikan barang sih cukup barang senang ini, iya ini berarti sampean panang si bocor nang kene ki aku itu mau kita juga iya. aku itu nang kene tapi nek sampean ngapusi tetep tak pindah ke iya janji janji ya iya belum apa cuman janji belum sumpah Quran pernah jenengan aku ngerti Quran ya nah, kau main ngerti Quran ngerti Quran jenengan tak sumpah Quran jenengan Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kuat, kuat. Tak Quran. Aku awak adem aku ora pak dendam karo menungso ya, dendam kapake itu ya, wis emosi aku sama hmm? aku ada ada ada ada sebuah hmm. teko ini penasaran ono sampean aku janji hmm? aku janji ora pak nakal menakal menungso ya wis matur nuwun wis oh. matur nuwun matur nuwun janji yo ya, pokoke ojo gawe sino nek tak aku ra seneng tapi gawe dino aku ora seneng hmm. mulai sana iya Oke, uh, itu tadi menguak misteri uh, di bendungan bendungan meletak dengan geletak lah ini uh, eh, kita ya, akan melakukan wawancara iya. dengan narasumber uh, melihat warga sekitar. Peristiwa yang sering terjadi di sini tanggapannya seperti apa Pak? Ya suka melihat sih keris-keris apa gitu suka bob ke situ. Terus itu kan kemarin ada yang meninggal karena jatuh ke bendungan ya itu seperti apa Pak tanggapan dengan Pak? ya kita kurang tahu juga itu soalnya sih kan nggak lihat sih hmm. informasinya itu seperti apa pak yang menjadi korban itu siapa ya kabarnya sih anak sekolah hmm. main di sini ya pak iya main cuma yang ma mau menolongin tapi geret-geretan itu jadi kalau lihat di bendungan sini itu sebenarnya dalam nggak sih pak ya nggak begitu dalam logikanya kalau misalkan orang yang uh, jatuh itu berarti kan bisa untuk berenang seperti itu ya di yeah. Pak Rahmat itu kan ada yang tidak masuk akal Pak antara yang jatuh terus tiba-tiba tenggelam itu seperti apa Pak? Kalau saya lihat jatuh tenggelam itu berarti ada kekuatan medik, kekuatan ada yang menarik ke bawah sehingga anak itu tidak bisa melawan atau bisa tidak bisa berontak akhirnya mengikuti sehingga terjadilah korban gitu biasanya kalau korban-korban yang di sini itu uh, seringnya siapa saja pak apakah laki-laki atau perempuan seringnya perempuan seringnya perempuan karena mungkin pada waktu tadi di mediasi atau mediator itu merasa tersakiti itu jiwanya itu sakit hati jadi melihat perempuan atau yang di sini pacaran dan sebagainya itu terutama dendamnya sama perempuan itu pasti di, mungkin didorong mungkin ditarik mungkin di apakanlah sehingga untuk bisa korban atau bisa menjadi pengikutnya Pak Subagio kalau melihat daerah di sini itu sebenarnya kesehariannya apa sih Pak untuk apa fungsinya Pak ya sini itu dibilang taman apa ya kayak orang biasanya kan di sini pada anak sekolah, pada main diantara jendrakan gitar-gitaran gitu. memori. Kalau kesejarahnya banyak pengunjung di sini Pak ya? Iya banyak anak-anak sekolah pada deret-deretan di sini itu semua ah, banyak yang bawa gitar bawa ya bawa minuman pokoknya banyak lah ya. mungkin dari Pak Rahmat untuk eh, apa pengunjung-pengunjung yang mungkin kurang ataupun sembrono itu oh, seperti apa Pak tanggapan dari mungkin alam lain ataupun itu gambarnya seperti apa? Terima kasih untuk tanggapan alam saya di sini bahwa peziarah ataupun mungkin wisata di sini supaya sopan dalam arti tidak bujukan tidak dorong-dorongan atau tidak bersedar ataupun tidak main-main ke, ke sungai ataupun mau ke bendungan ini sehingga pada waktu dia bermain seperti itu alam kayak ini mungkin tidak terima karena apa terusik sehingga mungkin ya mungkin didorong atau mungkin di istilah kata itu tendang dan sebagainya itu seperti itu sehingga terjadi korban korban selalu korban kalau uh, eh, makhluk-makhluk yang ada di sini itu makhluknya seperti apa sih pak? Tadi kalau saya lihat ada ularnya, terus ada nenek-nenek yang sering korban, nyun korban atau perempuan juga yang sering nyun korban juga. Terus tadi ya juga ada ikan, ada macam-macam lah ikan belut dan sebagainya. Jadi alam gaib ini istilahnya kekuatannya besar sekali sehingga sampai kepala saya juga pusing yang tidak pernah seperti ini tapi tadi pusing seperti ini tentunya kalau di sini itu kerajaan atau seperti apa pak? seperti kerajaan kerajaan yang artinya pemekaran dari kerajaan ibu lor Dena Yulanjar kalau melihat struktural dari sungainya ini kan mengalirnya sampai ke lautan pak ya? Iya betul. Itu mungkin ada apa namanya eh, jalur-jalur uh, tertentu yang mungkin jalur gaib itu ada nggak pak? Ada. Ini memang jalurnya ke sana dekat dengan Danau Lanjar itu jalurnya ke situ. Sehingga kalau pastinya ada mungkin ada orang yang meditasi, mungkin ada yang korban itu larinya akan menjadi penghuninya sana. Gitu. Ya, mungkin dari Pak Rahmat untuk pesan-pesan para warga di sini juga nanti yang pengunjung mungkin ingin berkunjung di sini untuk wisata ataupun yang lainnya seperti apa? Nah, kalau pengunjung yang di sini mungkin dari warga yang di sini juga berhati-hatilah satu terus yang kedua bersopan santun jangan matinya jangan bersendakura atau jangan seenaknya saja bahwa di sini sangat rawan sekali dengan alam gaibnya sini sehingga alam gaib di sini seringkali tersinggung seringkali membuat musibah kalau warga sini ataupun orang-orang yang bermain di sini berbuat yang tidak baik mungkin senono atau mungkin bahasa kita itu mungkin berburu atau berciuman dan sebagainya itu penghuni sini tidak mau. Dari Pak Subagio, harapannya setelah adanya Pak Guyuban Putra Andung Lino ini datang ke sini terus ingin membantu masyarakat juga itu seperti apa Pak? Ya sepertinya sih kayak apa ya mungkin yang diinginkan warga di sini untuk keadaan alam di sini Pak ya aman. ya itu meninjau ke sini pada bawa kita ya ada yang bawa pomek ada yang <laughs> macam-macam lah ya harapannya setelah mungkin kan tadi sudah di hutan lisel kan ya. ya. itu setelah uh, ini mungkin suasana di sini atau tempat di sini lebih aman lagi seperti eh, apa ya kayaknya damai kalau kalau melihat uh, bendungan padaan sini itu kayaknya indah yang ada di jadi orang-orang pada kesini oke eh, belum itu pengennya tahu. untuk makhluk makhluk eh, seperti uh, makhluk gatal gitu, yang hilang sering atau? sekali mengganggu ya kalau makhluk gaib sih nggak hilang yang ada di ini ya, ya pindah kereta ini bendungan Kletak nah ini tadi yang apa bambu kuning nah ini bambu kuning ini yang katanya tadi uh, rumahnya orang tua si siluman tadi nah ini bambu kuning jadi kediamannya ada di sini Oke itu dulu kegiatan paguyuban putra Bumi saat menguat misteri bendungan kereta. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.